un somos de troll y queremos saber qué número tiene. Ah, sí. Espera un segundo. Yo estaba aquí en la carpeta vídeos de mi ordenador y busqué Momento Troll. Pulsé pensando que era un vídeo, que era el vídeo que necesitaba y me encontré, me encontré con esto. Ah, no. No, no era esto. Pero igualmente me está troleando este ordenador. ¡Me está troleando! ¡Momento troll! Esto sí que es un buen momento troll. Windows nos está cerca de solución, vale. Momento. troll. Oh, bueno. La la la la la la la. los Ah, ahora no. Bueno, total. ¿Qué puse esto? Momento troll. Momento troll. Y como veis, no es un vídeo. Ay, creo que los guardé aquí. Ahora es que me acuerdo. A ver, momento troll. Sí, aquí hay la otra. Para el final que no, le, no la he puesto nunca porque es nueva. Y ahora la vais a ver. Si os gusta, dadle like. Y si no, os jodéis.